Вітаю з вами кацярына, а гэта праваабранча падкаст вясна прыйдзе. Тут мы распавядаем пра досвед, з якім сутыкаюцца беларусы і беларускія. А сёння ўспомнім пра жнівень два, а дакладней сёння сваю гісторыю ўласна распавядзе дзяўчына, якая некалькі дзён і адну ноч правяла пад акрэсцінаю. Наша гераіня спрабавала адшукаць свайго хлопца, затрыманага за назіранне за выбарамі 9 жніўня. Але хутчэй яе расповед, у тым ліку пра ўласныя перажыванні і псіхалагічны стан, не толькі яе, але і людзей побач. Што наша гераіня паспела пабачыць падакрэсціна, як рэагавала на нечалавечы стрэс і як сарвалася. І як у адных шкарпэтках стаяла на прагорклых яблыках у сваю адну страшную бясконцую ночь. Наша герэня папрацела не называць свайго імя і імя яе хлопца. І мы, канешне, яе разумеем. Яна распавядае, што стала валанцёркай падакрэсціна ненаўмысна, так сталася. У мяне затрымалі хлопца з раніцы 9 і я не ведала, што з ім. Пасля майго падарожжа па судам стала відавочна, што гэта бессэнсоўна, я паехала падакрэсціну. І там было вельмі шмат людзей блізкіх затрыманых яны былі значна больш разгубленыя чым я а у мяне гэта быў не першы досвед тусовак падакрэсцена так здарылася і чамусьці себе больш спакойна адчувала і так атрымалася што я просто стала чалавекам які пачаў супакойваць кагосьці не каардынаваць трошачку дапамагаць людям тлумачыць што як ну і это было неарганізавана просто атрымалось што некаторыя людзі з тых, так што там былі, выглядалі неяк больш адказнымі і спакойнымі. Іншыя людзі умоўна кажучы, да іх цягнуліся. Ну і шукалі ў іх нейкую, не знаю апору ці што. Ну вось атрымалася, што я была такім чалавекам, які проста чым мог, чым магла, тым і дапамагала астатнім. Ну і людзі былі проста значна больш згубленыя, чым я, я была менш згубленая. Ну вось неяк так яно стыхійна і адбылося. і першыя дні насамрэч там было вельмі неарганізавана ўсё я памятаю што быў просто на толп і вельмі шмат было жанчын вядома это былі дзяўчаты жонкі маці затрыманых яны ўсе плакалі ну і большую частку часу іх супакоівала Я памятаю одну дзяўчыну якая плакала і казала за што за што і я думаю блин а у мяне ёсць адказы на ўсё там я памятаю што супакова і пал людзей казала калі іх павезлі ў жодзіна это нават лепей тому что там лепш умовы калі іх пакінуць тут это нават лепей тому что тут бліж караце я ўсіх неяк супакойвала а дзяўчына якая мяне пытала за што я нічога не могла сказаць я добра ты памятаю эту дзяўчыну і пасля я ведаю што і хлопцы выпусцілі яна сказала што ему шылі крымінаву все это запомніла і першыя дні пока не было некага лагера я туды прыходзіла і ў адзін вечар я памятаю цікава што я сказала што нужны пледы я і праз некалькі гадзін там было ўжо такі вялікая куча пледаў я казала што ну, ну неблага была б ежа я ўжо не ведаю як распаўсюджвала гэта інфа і спачатку прывезлі трошкі ежы а пасля вам той прыходзілі людзі проста з каструлямі супам ну вось блізкія затрыманых складалі спіс з імён і прозвішч тых каго яны шукалі і перадвалі гэты спіс у вакенца акрэсціна там супрацоўнік ставіў плюс ці мінус насупраць кожнага прозвішча ці ёсць у іх сярод затрыманых такі чалавек ці не караці ў нейкі момант я на это акенца адчынілася і чарга і частка людзей стаіць побач з акенцам і яны як бы ствараюць сабой так такі натоўп натоўп ва ўсе бакі атакенцы не чарга а такі прам як ворот і я кажу і і гэтым вораце я таксама стаяла і мяне про я просто пачынаю задыхацца то што мне ціснуць адштурхоўваюць я кажу і это просто нейкая масса несвядома і там жанчыны яны лаяцца крычаць толкаюцца і і пайшоў такі вялікі хвост ужо ўздоўж сцяны вялікі і все спытаюцца праціснуцца туды і нехта крыжаваць у чаргу я кажу слухайте я мне стало так страшно что мы як бы ну нам надо як бы солідарызироваться нам надо быть разам і дапамагаць а тут пачынаюць ну просто нейкая ну не знаем ну, что это такое ну люди спрачаются няўжо камусьці з нас надо больш чым астатнім ну сур'ёзна у гэты момант там конечно розныя гістэрыкі былі но тут у ну всем аднолькава надо мы все як бы ну на одной ну, на адным караблі нас аднолькавыя абставіны і я памятаю што гучна сказал давайте мы усе станем у чэргу і мне жанчына кажа канешне тым хто там ззаду а там была не чэрга ўсё роў такі вялікі ім канешне выгодна ў чэргу а тым хто ўжо тут спераду ім жа камусьці прыйдзецца пайсці назад мне выгодна я кажу слухайте ну як же так ну что мы будем ты бы толкацца тут ну сур'ёзна ну як же так тыпы нам нельга павозіць сябе так і адна жанчына мне кажа знаце што девушка вось вы тут стаіце говорит а у мяне дома двое дзяцей а тата тут сядзіць і мне не нужно да іх ужо ехаць я не магу і другая жанчына кажуць у меня таксама дома дзеці тата таксама тут сядзіць і хвора яшчэ маці не ж такое я не магу стаяць у чарзе ніхто не да я кажу ну так что вы ну так давайте вы мне скажаце прозвішча в'едце дадому да сваіх дзяцей дайте мне імя вашага мужа і нумар я спытаю двох і позвоню вам а вы едце ўжо зараз і жанчына кажа мне таксама вельмі надо спытайце майго я памятаю что все пачалі казаць і майго і майго я сабрала я кажу я баюсь ужо вас брат там 5 вы ж мне просто не скажуць восьось і да бы быў такі прэцэдэнт што ў адзін дзень адна жанчына пачала біцца ў гэта акошк лаецца супрацоўнікам она была адна з першых то ён просто зачыніў не паслаў сказаў ах так зачыніў і больш нікому до інфу было страшно што зноў такая жанчына з'явіцца крыцей вось такі быў момант самаарганізацыі пакальны у адзін дзень памяць там стаяла пара муж жонкай сталыя даволі яны плакалі я кажу ну не плачьте кажу давайте как якое вас імя як завуць там все такое кажуць Артём. Не кажуть його прозвище, я кажу, ой, так це ж мой однокласник. І це правда мой однокласник. І я не заплакала, і чомусь їх так підтримала, що це мой однокласник. Я кажу, Артём, це ж Артём. Ось, і ми після дзвонили один одному. Я не їздила на жодні, скажу, спитайте моєго. Я не кажу, спитайте моєго. Ось так ми робили. Я не заплакала. Після я бачила, що це того Артема, що його моцно збивали електрошокером. Вельми моцно. Ось він розповідав, що да, його випустили яго таксама спаймалі яго не білі ў прынцыпе але ў ту ноч менавіта перад выхадам моцна збілі электрашокер там нават нешта старылася ну такое ты моцна ну не страшная новость яго білі электрашокер моцна у тую ночь пра сваю самую страшную ноч падакрэсціна наша гераіня зараз і ўзгадае. А я тут нагадаю ці распавяду, як выглядае акрэсціна. Акрэсціна складаецца з цып, гэта цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў і ічу ізалятра часовага ўтрымання. Гэта розныя будынкі, але за адным плотам. А каля акрэсціна ёсць жылыя дамы, гэта і шматпавярховікі за невялічкім скверам і у іншым баку сектор з прыватнымі дамамі. Вось у адным з гэтых прыватных твароў гісторыя нашай гераіні і працягваецца ноччу. Я была вельмі стомлена, уже было вельмі позна. Я падумала, што я мала сплю, я б напэўна сяду пасплю тут. А ў мяне вернуць ногі і я здымаю красоўкі свае, бяру ногі закутваю ў одну кодру а кодру было вельмі шмат пледаў і нават нехта курткі прывез я заматала ў две кодры ногі каб сагрэць і на сябе апранула некалькі кодру і села і мне ж нехта грэчку прынёс я думаю ну вось тут уже больш людзей значна без мяне ўсё будзе ок можна паспаць трошку і я значыць села ну і спрабавала саснуць я пролежала хвілін 10 спакойна за кусцікам насупраць акрэсці на побач з прыватным сектарам і ў нейкі момант я бачу побач акрэсціну ўжо нікога няма уже напэўна 12 ноч ўжо все ціха і раптам я дагэтуль у меню галстаіць эта карціна адчыняюцца вароты і это як нейкай вельмі вельмі вельмі вельмі благая рок-опера ззаду подсвечаны светом некалькі шэрагаў амапаўцаў са шчытамі чорных і адчыняюць дзверы стаяць яны так у шэрагу подсвечаныя залю і голас вельмі гучна кажа отойти всем на 10 метров у вас три секунды і пачынаюць лічыць я ўскокаю яны пачынаюць бегчы на нас я ўскокаю гэты момант як ашалелая забегаю у прыва вось я просто бегу туды куды бачу у забегаю у двор пасля добегаю до бліжэйшых дзвярэй адчыняю их забегаю у хату і сам набежыцеш некалькі людзей і забегаю хату напорыста забегаю у хату забегаю у пакой сядаю на канапу і я памятаю что я забегаю хату э, мы збегаем все один пакой там сядзець нейкая паўжывая бабулька і ў гэтую хату забежала чатыры чалавекі і першая моя думка была что яны будуць страляць і нам нельга сядаць насупраць вокон. Я памятаю, што мне спрацаваў рэфлекс, што калі ты на вайне у хаце табе нельга сядаць насупраць окон, там што могуць стрэліць. Я всем кажу не садзіцесь напроці вокон. Вось так. Я сядаю на канапу і са мной забегае яшчэ жанчына і дзяўчына. І мы сядзім і апошні забегае мужчына. І мы сядзім. мы чуем нейкі грохат бег звонку. Мы сядзім так хвілін 5. Пакойчыку сядзіць бабуля. Яна не разумее, што адбываецца пачынае з намі гутарыць я пачынаю на крычаць ну такім крыкам шопатам бывае калі ты хочаш крыкнуць але ты сціскаеш вусны я кажу і замалчіце пожалуйста і некалькі разоў прасіла не гутарыць і все просто цепінелі мы сядзім і па выніку адна жанчына мне кажа почему заставляеце молчаць сваім доме я думаю і праўда што ну, мне было вельмі страшна нейкі момант у дом выходзяць амапаўцы і адзін мог заходзіць у пакой заглядае кажа вы кто что тут робіце і мужчына які там быў А я была у шоку такім што я не разумела хто тут увогуле хто тут знаходзіць мне ўвогуле здавалася что толькі я яшчэ одна моладзь дзяўчыну сюды забеглі астатніх людзей я не могла ніяк ідэнтыфікаваць і мужчына кажа ён вельмі хутка адрыхваў кажа это моя дочь сестра жена і мать мы тут живвём я ему поверыла я падумала што ён толькі мяне назвал свой дачкой астатні рэальны яго сваякі мапавец паглядзеў на нас вельмі доўга сказал ладно і сышоў Вось і я памятаю, што мне тут все замёрла унутры. Я амаль прыпыніла дыхаць вось калі зайшоў мап і я памятаю па шчырасці, што я тады падумала ну сейчас нужно будет уміраць. все нужно будет уміраць. Увогуле это адчуванне это ж нейкае такое архетыпічнае адчуванне, калі ты ў доме і няхай ты не моя хата. Ну як бы зноў жа архетыпічна это хата і ў яе ўваходзіць ну нейкія чалавеку зброі ад якога ты збегаеш і все тебе знайшоў у хаце было вельмі страшна ну все да я подумала все сейчас сейчас мы все будем умирать чамусь вось яны сышлі карацей я выдохнула я памятаю что у бабулі яшчэ была нека штука і ляснулася пол і памятаю что это вздрохнула і закрычала потому что мы все с ним у цішыне не раптамі что падае и я вскрыкнула ну вось і мы сидзелі не рухаючыся ўвогуле это таксама цікава такого з дзяцінства бо ў дзяцінстве ты гуляеш у такія гульні ідзе цікава адчувалі такого суперстраху і нейкай гульні дзе не рухацца і міральна увогуле не рухались і нават не круцілі головамі напэўна хвілін 30 ну вось і пасля такі першы контакт вачыма мы пачалі абменьвацца з дзяўчынай самай маладой якая там сидзела восьось і я не памятаю колькі прыйшло часу на ну, можам гадзіну сидзелі я ўжо не памятаю ніго рухаючыся і там была жанчына такая она была такая ну кіпішная трывожная жанчына яна пачала казаць нешта ой ну так что ну так что і мы неяк недзе праз гадзіну пачалі паціхонечку выходзіць у двор унутрэнне і мы выйшлі ў двор всекі ой все спокойно і там гэты мужчына быў вось які забег з намі і раптам у я уже думаю ну все спокойно зараз тихонечко я выйду отсюль и раптам я толькі вышла во двор вельмі асцярожна и раптам зноў нейкі крык зноў нехто праз гуку узмацняльніка крычыць всем разойтись нешта такое і мы зноў як шалёная пачынаем бежать назад у гэтай дзверы но «Ну, ты шла метры тры ад гэтых дзвярэй я была чым тэрыторыі дому не за плотам і я разварочваюсь бегу назад у і бабуля я утыкаюся ў дзверы пачну грукаць і разумею што бабуля зачыніла дзверы А да я забыла сказаць калі мы сыходзілі бабуля яшчэ сказала так мы думалі калі сыходзяць і мы сышлі я памятаю таму што бабуля сказала все сыходзіць мне надо спаць і наколькі размена ўвогуле не зразумела што адбылося тому што такі быў дом плюшкіна там было вельмі вельмі брудна і я яшчэ зразумела што я сидзела яе ў ложку я пасля калі ўстала я і трошечку пачалася прыходзіць разумела што сидзел пра мою ложку Вось і яна сказал все сыходзь надо спать так і ўжо не было варыянтаў таму мы сышлі недзе праз гадзіну і зноў нейкі крык ну гук праз гукаў змацняльнік я пачынаю бежаць назад у хаця дзверы я просто утыкаюся ў іх б'юся ну тварам гэтай дзверы і разумею што дзвера зачынена і збоку ваконца невялікая той глядзець бабуля і я б'ю ў дзверы грукаю і кажу адчыніць яна матае галавой кажа не ну я подумала злая думка у мяне была ў галаве ну хотя таксама вельмі страшнае адчуванне сноў нейкае архетыпічнае што ты б'ешся ў дзверы і ты разумееш табе бягуць і тебе не адчыняюць ну і было супер страшна і мы ўжо былі ў трох я дзяўчына я не ведаю куды куды падзяліся астатнія была я дзяўчына жанчына хлапец той мужчыны нагадвае вось мы ўсе і тры я з дзяўчынай жанчына мы пабеглі у за дом на задні двор і там таксама все было нейка вельмі брудна непрыбранае мы забеглі туды а я нагадваю што ўвесь гэты ўсё гэта адбывалось басанож Таму што як памятаеш на пачатку я зняла красоўкі каб сагрэць ногі і вядома што пабегла я басанож я пачала гэта адчуваць таму што земля ўжо была холодная я памятаю што там паўсюль былі гнілыя яблыкі яна іх не прыбірала і там была вадкая глеба чамусьці я была ў шкарпэтках у мяне прамоклі шкарпэткі уже пачала адчуваць это і пасля высветлілася што вось калі мы збеглі амаб забраў таго мужчыну які з намі выйшаў Ну і пасля мы даведалі што яго даволі моцна яго забралі на крэсці нас збілі моцна і выпусцілі Ну вось карацей з намі была трэця жанчына у яна была вельмі кіпішная яна ўвесь час нешта казала і кшталду такога ой ай а што ж а як ой ай ты так ка што ж я вельмі прасіла яе памаўчаць мне было страшна што яны пачуюць вельмі прасіла памаўчаць акуратненько падыхаць і прыгнуцца уж не было страшна восьось не нагутарала дзяўчына якая са мной я не памят так і зваць яна моўшки стаяла і мы пастаялі так нейкі час под нейкім дрэвам і жанчына кудысьці сышла я не ведаю куды яна сышла куда яна сышла я наказала так што ж это што ж ж як жа ж я не памятаю чаму я на які момант сказал все я пайшла яна сышла а мой двух не пайшлі і ну, стала зразумела што мы будзем яшчэ даволі доўга там знаходзіцца і мы дышлі яшчэ глубей у двор і там уже быў нейкі сарай і прыбіральна і мы селі мы прыселі селі ў прысядку і я памятаю што акурат чамусьці там была у гнойная яма і мне здавала што неяк расцікаласцю што таму што я была ў шкарпэтках і у мяне у гэтых тухлых яблыках я памятаю гэта адчуванькі ты наступаеш на тухлы яблык ён як бы лопаецца Вось і мы сидзелі доўга з ёй мы прыселі і мы баялись паглядзець телефон тому что это свет ён свеціць уверх і зноў жа мы прыселі каб нас не было калі што бачна Ну і ты ўвогуле не ведаеш чаго чакаць у гэтай хвіліны тому что ты тут і тут не только бяспечна ну, значна больш бяспечна чым звонку мы доўга сидзелі і ў нейкі момант мы не гутарылі мы дыхалі я памятаю што вось толькі гук як мы дышым і я памятаю што нейкі момант мы чуем гук як падзяжаюць машыны і это самы страшны момант мы чуем гук як адчыняюцца дзверы і адны ж і заварота мне здаецца былі як адчыняюсь таксама жалезныя дзверы але менш месяц былі машыны але не пэўнена і мы чуем гукі як ідуць людзі як іх збіваюць як яны крычаць іх збівалі на вуліцы ці пад варотамі і мы чуем мне здаецца яны прыбегалі дарэчы я только што разумела што можа это быў вось той момант калі яны ўначы прыбегалі праз гэтай алейкі ручайкі Таму што мы чулі, як яны недзе недалёка ад варот і это быў участак ну тым метру мне здаецца я магу памыляцца 2050 было да самого акрэсціны все было вельмі добра чуваць у цішыні ўначы і мы чулі скрэжаць нейкі ўвесь час і як крычаць людзі як іх збіваюць вось гук як нешта б'ецца цвёрдае нешта мягкае карацей ну карацей гук удараў ты дакладна адрозніваш ад астатніх гукаў і іх было вельмі шмат і былі гукі такія жорсткія типа ох ну калі нехта ну крыцямі за тых хто біў больш нейкія асэнсаваныя охі і крыкі ад болю ну і мы фактычна сидзелі некалькі гадзін вось гэта слухалі і быў заведён нейкі мотор ну карацей это сама ну гісторыя это самая кароткая з таго што могу распавесці але па часе это было самае доўгае інтэнсіўнасць падзея была маленькая тому што мы больш просто чулі у гэта але гэта было вельмі доўга і супер страшна это было супер страшна не знаю что тут дадать но ну, мы просто чулі як крычаць людзі яны крычалі жудасна это было супер страшна і в гісторыі это самая кароткая з таго што мог распавесці але па часе это было самае доўгае інтэнсіўнасць падзея была маленькая тому что мы больш просто чулі гэта але гэта было вельмі доўга і супер страшна то это было супер страшно не знаю что тут дадать но ну, мы просто чули як крычаць люди я на крычалі жудасна это было супер страшно <coughs> я крычалі амапуцы ці хто там их збіваў мы таксама чулі ну карацей это было супер страшно мы доўга так слухали крыкі а пасля хукі змяніліся была цішыня нейкі час но это было вельмі доўга их збівалі вельмі доўга мне здаецца мне здаецца бы это было некалькі гадзін не знаю ну па ўласных адчуваннях можа памыляюся у нейкі момант наступіла цішына а пасля зноў пачаліся гукі ўжо крыкі былі боль фонавыя недзе далей бо, бо калі вось на пачатку такое адчуванне было што яны ў дзвюх метрах это было вельмі добра чуваць я навачула людзі падаюць на землю ну карацей это было добра чуваць а пасля гукі сталі ўжо больш глухія і і вось на пачатку не былі інтэнсіўныя там адзін крычыць адразу другі крычыць трэці разам нехта крычыць а пасля цішыня і праз нейкі момант я нужно по аднаму крычаць і просто такую цішыню так а мне як вось так не інтэнсіўна так ну, карацей і таксама былі гукі збіцця нейкага для ўжо нічога не адчынялась ну мне здаецца карацей крыкі пачалі быць больш глухімі не такімі гучнымі і радзейшымі і у прынцыпе праз нейкі час мужа пачалі задумляцца аб тым што надо выходзіць э, а як як адшукаць момант калі выйсці у галаве чамусь не кладошным тут да раніцы сядзець здавал што это просто бясконцая ноч і мы не ведалі колькі часу я насамрэч не ведаю калі я села там заснуць тому что я не глядзела на гадзіннік насамрэч мы не ведалі колькі часу ну і не укладалася ў галаве што да раніцы сядзець Я памятаю, што нас вельмі стрымліваў той факт, што там увесь час быў уключан мотор. Некі мотор быў чуваць. Нам здавалася, што што машыны пад'язджаюць ці нешта адбываецца. І гэты мотор сведчыў пра тое, што там напэўна людзі, а значыць небяспечна выходзіць. Я не, не ведаю. І пасля крыкі былі вось радзейшыя радзейшы, і я не памятаю, які момант. Але ў нейкі момант па ўласных адчуваннях мне здаецца мы гадзіны чатыры сидзелі але насамрэч я магу вельмі моцна памыляцца вельмі моцна але ў нейкі момант я вельмі акуратненька працягнулася з сваім телефонам у нейкі момант дзяўчына нават запаліла я прасіла я не паліць і в нейкі момант вы гэтыя крыкі сталі радзейшыя мы ўвогуле не разумелі што адбываецца і прысутнасць вось чалавека прям побач ужо не адчувалась только што мотор і крыкі былі рэдкія нейкія нейкія шагі былі але гэта все было радзей не так страшно. И девчонка уже запалила, и я потянулась за телефоном, открыла, и там была волонтерка, якая спочатку выкликалась мне допомогчи. Я написала ей, ну что там, ну что там, она мне вельми долго не... Потому что мы все побежали в разные боки. Вот, и... И она мне долго не отказывала, я пришла злаваться, я думаю, боже, я вот такие... У такой ситуации можно... Не... Ну, коли все нормально. Ну, но она не ведала, в принципе, идея. Хацей праз нейкі час я зноў праверыла, она мне сказала: « Мы падакрэсціна, тут все нормально. І мы аккуратненько встань, аккуратненько выйшлі з падакрэсцін і зразумелі, што сумка. Нічога там ненармальна. І мне таксама вельмі моцна адбілася это ўраджанне. Мне здаецца, я магу памыляцца, але я памятаю это так. Я выходжу з-за куста і бачу, стаіць нейкі бусік, там уключаны матор, падакрэсціна насамрэч нікога няма там стаіць толькі касманаўт адчынены дзверы побач са скверам там стаіць касманаўт я памятаю што там гары чырвоны ліхтар может мы ж там сцена чырвоная я памятаю што там чырвонае святло мы выходзім разумеем што нічога там ненармальна там стаіць нейкі касманаўт бусек і адчынення дзверы і мы выйшлі а мы не мусілі выходзіць там небяспечна і прам на маіх вачах я памятаю это так что чалавек вылетае яго вось як быццам яго як пробку там білі і ён не бяжыць он просто вылетае ведаеш як у мульціках калі чалавек звычайна калі чалавек бяжыць ты бачыш што ён дакранаецца да зямлі адштурхоўваецца і наступае на нагу і гэтак далей а ў мульціках людзі як бы нагамі то ногі самі па сабе рухаюцца а земля сама па сабе як быццам нават не адбываецца сутыкнення я памятаю што як вылетае у яго ногі просто круцяцца але ён як быццам ліціць па зямлі я памятаю што ён вылетае ён прям пралетае там жа прыступкі ён іх усе разам пралетае і трымае штаны я чамусьці памятаю што яго шалелыя вочы але можа я дадумваю ці бачу яго вочы ён бяжыць ён спачатку бяжыць прама пасля ўле... ён просто бяжыць вось куды бачыць это было даволі страшно як быццам мне нейкая шалелая жывёла мне здаецца людзі так не бегаюць і мне стало вельмі страшна ён трымае свае штаны і просто кудысьці бежыць спачатку прамы пасля ў сквер і ён не спыняецца просто бежыць у ноч пасля зноў нейкія гукі нешта б'юць кагосьці і мы просто цепінелі станім за кустом глядзім на гэта і праз нейкі час вылетае яшчэ адзін чалавек і там дзве адчынены месцы там стае космонавць Ці ну, ну, не ну карці памята што просто адчынення дзверы з іх вылетаюць людзі ашалелы і яны бегуць по аднаму ну ёсць нейкі прамежак часавы не то каб яны прям гуськом яны трымаюцца за штаны і бегуць хто куды у розныя стороны як ашалелыя яны просто так глядзяць прама их просто рухаюцца ногі яны бягуць і мы зразумелі што нам небяспечна тут заставацца назад ісці ўжо немагчыма і мы уздоўж платоў по гэтай вуліцы побач сакрэсціны пайшлі туды а так рэсціна потихонечку у прысеткі вельмі асцярожненька даволі доўга шлі мы баяліся што нас заўважыць і мы акуратненько ўздоўж плотцікаў прайшлі далей далей там яшчэ стаялі машыны і нам дапамагло это схавацца і я бачыла калі шла як яшчэ выбегаюць людзі і яны бежалі ў розныя бакі нехта бежаў у двары да бы дамоў нехта бежаў ну, краце хто куды бежаў часам уначы вось так по цемру пустую пранзалі нейкія крыкі вось крык і бежыць чалавек і пашля мы уже падышлі да двароў у двары зайшлі і ўжо ўбачылі што валантэры сабраліся насамрэч там на перагрупіраваліся і пасля мы даведаліся што я ты пабежала ў гэты дом тому што ён быў блізка а все пабязалі да праспекту вось туды яны адбеглі і дзяўчынам нават сказала што да іх падышоў адзін амапавец і сказаў начну через 20 через 30 вернетесь сюда, дальше этих домов не подыходите. Типу. Яны стаялі там ужо ў дамах побач са шматпавярхоўкамі. І пасля я даведалася, што людзі, якія засталіся, якія пасля сабраліся пасля разгону, яны адлаўлівалі людзей вось паўсюль побач акрэсціна там побач за скверам там яны блізка не падыходзілі, але навокал паўсюль адлавлівалі, тому што насамрэч проста разбегаліся ў розныя бакі. Я памятаю, што яны зноў жа можа можа мой мозг нешта падмяняе але я памятаю што я мне вельмі страшна я все яшчэ басу ноч я вельмі стомленая ўжо была амаль раніца я падышла да гэтых валантэраў мы падышлі і там сядзеў хлопец якога яны отлавілі яны яго сядаюць яны задаюць ему нейкія пытанні а ён дрыжыць ён адмаўляецца ад еды і ён по-мойму ён кажа нейкую лухту яны яго пытаюць адно а ён кажа ну нешта ён увогуле кажа нейкую быць бязглуздзіцу Так, хлопец які выйшаў за крэс так, так. яго з ім размаўляць валанцёры так і іх было лёгка адрозніць таму што там былі э, лаўкі перад пад'ездам мы там сілі валантэры там было некалькі валантэраў а людзі які выйшлі насілі ў пледах іх накрывалі пледамі mm -hmm. і я памятаю што іх лічынах гэтага хлопца яны яго нешта пытаюць а ён кажа ну некую бязглуздзіць не памятаю пра што яго пытаюць адно ён просто нешта кажа сам сабе Ну вось і ў яго былі ашалелыя вочы нейкім чалавечыя мне падаліся. Ну вось карацей гэты хлопец выглядаў жудасна але побач сядзеў яшчэ адзін больш спакойны ён быў як мне падалося Ну вось і я сказал все я больше не магу мне надо ехаць дадому паспаць Вось я сказала ну дзяўчыне склакай ласка А мне тады была задача складаць спіс усіх хто з кім я хоць як-небудзь сутыкаюць тых хто сыходзіць Я сказала твоя задача кожнага хто выходзіць імя прозвішча там усё што можаш збіраць вось той спіс а пасля ўсё мне скідваць кім не сидзеў казалася заўтра абавязкова знойдзеш мои красовкі і за заплечнік бо яшчэ пакінул заплечнік у заплечніку у мяне было два варыянты перадачы заўсёды на выпадак калі атрымаецца перадаці штамнікі рэчы у Тут гісторыя заплечнікам і красоўкамі вартая для ўзгадкі, як я лічу, таму што яна ў тым ліку стала спускавым кручком. І пра гэта таксама варта распавесці пра псіхіку у вельмі стрэсавых умовах. А наша гераня пайшла пасля гэтай бясконцыя начы дамоў. І яе гісторыя працягваецца раніцамі нехта абудзіў менш увесь час туды не дасунала вельмі моцна тому што я ці то не спала ці прыходзіла спаць невядома калі і абавязкова сёмай раніцы нехта мне пісаў штосьці я абуджалася і ўжо все не магла заснуць я памятаю што з раніцай прачнулась і подумала насамрэч ужо недзе чацвёрты дзень і я канешне тут валантэру все збіраю такія прыходы канешне адбываюцца неверагодныя я все яшчэ не ведаю дзе мой хлопец і ўсё яшчэ нават прыкладна не ведаю дзе ён я нават ну таму на каш не ведаю жывы навогул людзей ён Вось і тады моя сяброўка ехала ў жодзіна сказала мы ідзем жодзіны я па, я уже не хадзіла у вот у дзень падакрэсціна паехала на жодзіна і даехаўшы да жодзіна я даведалась что мае красо я написал дзе майкрасовці э, э, сказала там вось мае красоўкі іх пакінула валантэрка знайдзе і мне дзяўчына написала і та валантэрка дала другому валантэронску ну я ставіла их под бярозы Вось я памятаю что тады ў жодзіна у мяне пачалася гістэрыка вельмі страшна і подумала чым я магу нармальна у мяне таксама сядзець блізкі чалавек чаму я магу нармальна все рабіць некалькі блін дзён прытым што я маль не сплю а ты не можаш просто абутак перадаць сур'ёзна і мой заплечнік сур'ёзна і ну вядома што похер на красоўкі просто мне пачала гістэрыка мне здаецца у мяне такі від яшчэ што да мяне ўсім надо падысці і спытаць что я рабіць і калі была на жодзіна я складала перадачку я не ведала дзе ён і план быў такі ўжо адзіна перадачка можна было перадаць у аўторак і чацвер і это быў ужо чацвер і разумела што калі ён там надо ему просто в халастую перадаць перадачу не ведаючы там ён ці не бо наступны ўжо аўторак і я губляю я памятаю што мне нужно было скласть ліст таго што я перадаю я збіралася чатыры разы і я просто не могла ну вось не могла карацей чамусьці я была на стрессе і да мяне на жодзіна я не у мяне нідзе было напісана нічога чамусьці да мяне на жодзіна ўсё роўна падыходзілі людзі і казалі у а дзе чарга дзе тут гэта, да, да. я думаю сур'ёзна вы не ведзеце дзе чаму вам надо да мяне падысці я памятаю у нейкі моманце заплакала тому што ў мяне я прачытала што мои кросы згубілі я не магу скласці этот сраны ліст з чавёртых раза мне падалося што ў мяне ну, як быццам я нейкі аўтызм що нейкая ментальны ад'езд адбыўся чаму што я не магу скласть просто ліст нейкі для мяне ўсе падыходзяць і нешта пытаюць чамусьці а я все яшчэ не ведаю не собственно дзе мой хлопец і дзяку богу там была псіхалагіня я падышла ей сказала нам надо паговорыць пойдём я сказала мне надо на тебя пакрычаць сказала, давай я пачала на крычаць і прыкладна сказала все тое что я тебе сказала что чаму я магу все мне што надо а мои кросы ну просто сур... нахера ты увогуле волонтерыш калі ты не можаш блин ну хто увогуле подписывается под это то ребят, вы чего? Я пришла кричать, и вельми-вельми смешно. Мы здесь стояли у куточку, я кричала на яе. Я кажу, слухай, чему они ну все подходят до меня? Я просто хочу их послать. Чому... Я себе не могу допомогти, чему я не ну все? И я кричала, что эти люди, как рыбы, эти батьки, они до меня подходят, говорят, куда, что, ну, ну, ну. Я кажу, они что, сами не бачать? Ну, я просто, типа, вельми выиграла, и она кричала, и вельми смешно, что покуль мы гутерили, до нас подошло три человеки і сказалі звініце а где тут спіски ну при тым что правда было відавочна дзе спіски было відавочна там быў натоўп людзей і был надпіс спісы на жодзіна восьось это было смешна нейкі моці павярнулась і просто показала вот что ім надо я іх это не засмуціла <laughs> я не прадолжжу ну вось ну дзякуй ёй наска ну все кал ты еш ты это все і, і высветлялася што я яшчэ не ем ці дні ну што крацей базавыя штукі я дарэчы не раблю і нам дапамагла таму што нагадала што надо рабіць нармальна есть а я не ела і не піла асабліва а калі мы былі ў жодзена я памятаю мы ехалі назад і мне быў такі благі настрой быў жудасны настрой і мне ўвесь час яшчэ нехто я не ведаю адкуль людзей быў мой нумар але мне ўвесь час нехто тэлефанаваў пісанікі бясконцы смски сім ніж надо было і памятаю мне званіць нумар мы уже збіраемся ехаць дадому дзяўчыны зайшлі ў кавярню паесть у мяне жудасны настрой мне тэлефаную нумар нумар і я настолькі была стомленая што ў тыдні сказала але кто что надо вось так тому что ну тыпу я была вельмі стомленая мне весь час ніхто звоню і я кажу але кто он кажа мне здравствуйте кажу что надо а, вось он кажа подкажите кто у вас может сидеть і все это было цікаве прям встала и И это прямо как у фильмах. У меня там сердечко забилось, и думаю, боже, боже, говорю, да-да-да-да, у меня сидит весь такие, там, говорит, а, да-да, вспомнил, вспомнил, тощий такой в носках розовых бородой. Я говорю, да, да, да. Ну и все, мне сказали, что их не били, что им пощастило, что их не сбивали. Я хвалевалась тому, что... Ну, я тебе рассказываю только про этот вечер, а у меня еще шмат истории, как люди выходили, я их встречала, там был хлопец, вот первый, у которого был крыш на спине, потому что окрестина. Там был один назиральник, у которого на черепе были такие, ну, дирка, как бы со скуры крывавая. И он вышел и рассказал, что назиральников вельми мощно сбивают, его ставили на колени, білі і прям перад выхадам вось і прымушалі петь гімн крычаць я люблю амон як ліну сернасць лукашэнкі я баялась что а, а мой хлопец быў назіральнік яго з раніцы стрыма восьось это годна э, сукамернік сказаў што з імі все нармальна што іх не білі што нават некалькі разоў паелі Ён сядзеў на крэсціна mm -hmm. по выніку mm -hmm. Пасля жніўня 2020 хлопцы нашай гераіні яшчэ некалькі разоў затрымлівалі на суткі. Потым яны, баючыся завядзення крыміналкі, разам перабраліся ва ўкраіну, сустрэлі там вайну і зноў вымушаны былі бяжаць. А я ж хацела захаваць расповед нашай гераіны для, для гісторыі. Спадзяюся, што потым я падпішу сапраўднае імя нашай гераіні пад гэтым выпускам падкаста. Такі час настане. І перад развітаннем я нагадаю вам, што мы запусцілі патрыон. Там праваабарончы цэнтры вясна і наш падкаст вясна прыйдзе можна падтрымаць данатамі, каб мы працягвалі сваю працу. Ну вось і ўсё, А я нарэшце развітаюся з вами, бывайце і памятаеце пра ўсё, што з намі адбывалася.